Witamy serdecznie na kanale Szkoły Pływania Neptun. Nasza szkoła powstała w 2010 roku. Przez te wszystkie lata nasi instruktorzy nauczyli pływać tysiące dzieci, które potwierdziły swoje umiejętności danym egzaminem na kartę pływacką lub poszły o krok dalej w kierunku pływania wyczynowego, zapisując się do szkoły sportowej lub klubu pływackiego. Naszym kolejnym etapem jest stworzenie wideoporadnika, który przybliży temat nauki pływania dla dzieci oraz do osób dorosłych. Temat z pozoru dość łatwy, lecz im bardziej się nim zagłębimy, okazuje się, że jednak nie wszystko jest takie proste, jakby mogło się wydawać. Każdy pływak zaczynał w podobny sposób, od zajęć indywidualnych lub grupowych, organizowanych przez profesjonalne szkółki, w ramach zajęć wychowania fizycznego w szkole lub sam rodzic wcielał się w rolę instruktora. Jako instruktor nieraz byłem świadkiem, jak rodzic próbował własne dziecko nauczyć pływać. Niejednokrotnie, stojąc z boku, chciałem zasugerować, że nie tędy droga. Same chęci nie wystarczą wiedza oraz znajomość poszczególnych etapów nauki pływania jest tutaj istotna. Dlatego mocno wierzymy, że nasze krótkie wideolekcje wspomogą Państwa działania. Nasz kanał skierowany jest do rodziców, którzy chcą nauczyć swoje dziecko podstawowych technik pływackich, do osób dorosłych, którzy nie potrafią pływać lub chcą poprawić swoją technikę na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. Do oglądania naszego kanału zapraszamy dzieci, które uczęszczają na zajęcia nauki pływania. Im nasze krótkie filmiki pozwolą przypomnieć sobie ćwiczenia, które były realizowane na pływaniu. Kolejnymi odbiorcami są instruktorzy, którzy posiadają już uprawnienia. Nasze materiały pozwolą uporządkować im wiedzę nabytą podczas kursów. Jak każdy z nas wie, pływanie jest jedną z najzdrowszych dyscyplin sportowych pozytywnie wpływa w zasadzie na każdy układ naszego organizmu. Nabyte umiejętności pływackie to również bezpieczeństwo podczas wakacji nad morzem, jeziorem czy rzeką. Jestem zdania, że w wieku każdego dziecka przychodzi moment, gdzie dla dobra rozwoju oraz bezpieczeństwa powinien nauczyć się pływać. Dlatego chcemy, aby nasze materiały zobaczyło jak najwięcej osób, aby każdy mógł z nich skorzystać i spróbować swoich sił na basenie. U góry ekranu właśnie pojawił się link do pierwszej lekcji. Kolejne będą ukazywały się regularnie dwa razy w miesiącu. Serdecznie zapraszamy.